Trello, Tilouche. Retu zu wera gemelt ki kotlura tia. Moi bale moi aksatu du raf ginti vayatsik. Batse vayatsikem vayatasun pis. Adim me avezo du raf. Vatigiko e prujne sakobara. Ben, c'est bon ta prujnete sa vagine. Ben, c'est chédere prujnete sa vagine. Jupotiti ishle liditupaf remi batilanachek dem remi dareftel. Chouetiti loditupaf dem remi daref ilanachek qui yon el patamish des jin di Sénégal. Neken prujnex routir titit voldrikaf sed mejin qui re titken franchava, franchava soutir jinafa nasbokafa ava voc'hen va inaleleon ou impavanton gukotava. Male Souzama souza kejina fakraba va yon e la roui. Moué va kotla foneva rotoleoda fo roui. Leve bat oneva cho direm chotorit tigir. فإنه فورات تاويرا كاسة بسيك تتكلاف دمية تتكوي ودور أيك ستياس بابت ديرم أبي التركور أخ أجمية تتكوي ودور بام إنيتي وير أزي فافيارو الدلندار باتيندي بتدومي كرافولال دي بالتوار ستاسيك بابن ديرم أبيك فاين باتيندي الديرم سورتا كاليافا وتشيرا إن كودور سوريون جوغاديم لابير E de volta intavessi qu'elle va parva cot la bolsudor, pune rotir du co e interdirem. Va direm de moi caneia. Ouh, riouet بس باجي ندون دي سكاش لكن ودور تنوار اوخ وباش من تير برتيف تكبارة وخان بات البتام تنوار باوين ندونه